دوستای عزیز سلام هستیلا هستم باز هم در حضور شما قرار دارم امیدوارم جور سهتمن و اوقات خوش در کنار خانوادهتان داشته باشین به ادامه درس قبلی که آموزش اصطلاحات حیاتی بود که شامل سه بخش می باشه و درس امروز ما بخش دومش است که در این بخش در این درس شما با اصطلاحات نامشین خب در قدم اول E stitch or uh, running stitch E stitch یا ایز e که به نام کوکای کلان یاد میشه و ای e, uh, ایرک میبینین در قسمت کمر پیش از ای که uh, کمربند بدوزین یا پیش از ای که uh, لاهی کمر بدوزین یک درز با کوکای کلان در دور کمر میرین درس کمک میکنه که می فایفای فایفای پیش رو درز بغل و فایفای پیش سر در جایی که به اون سمت که اوتو شده ای درز ای فایفا را ماکم میگیره و همچنان ای درس کمک میکنه در قسمت اندازه کمرتان وقتی که اگر خرد یا کلان بسازین توسط نمی درس میتونین ایره کمرتان ادجست کنین یا برابر بسازین خب بعد از بعد از دختن از این درس شروع میکنیم به دختن زنجیر مستور زنجیر مستور اینجا که میبینین اصلا انویزیبل زپر یا زنجیر مستور یک قسمت بیرونش است که اصلا دیده نمیشه به اون خاطر به نام انویزیبل یاد میشه که اصلا دیده نمیشه فقط در قسمت بالایشون زنجیر معلوم میشه و, یا از قسمت داخلش به شکل معلوم میشه که دخته میشه دخت زنجیر مستور است و پیش از که زنجیر مستوره بدوزیم باید همون جای زنجیره با یک لایی یک لایی رو در قسمت که زنجیره میدوزیم اوتو کنین یا بدوزین ما از لایی چسبناک استفاده کنیم شما میتونین نظر نوالایی استفاده کنین که میتونین در قسمت را بدوزین لایره چون این لایی زیاد کمک میکنه که در قسمت دوختن زنجیر و همچنان در قسم تکایی که ترکیبش یک اندازه spandex یا لاستیک باشه امی لایی یا استوار رو ما کم میگیره نه از کششش جلوگیری از کشش تکمیشه و زنجیر بسیار مقبول و استوار میه و بعد از دخت زنجیر شروع میکنیم به دختن فیسنگ یا لایه کمر که دامن ما این یعنی کمربند نداره فقط یک لایه است که در دور کمر دوخته میشه و به طرف داخل قاط میشه و این لایه کمر همچنان شامل لایی میدی لایی در طرف چپش بسید یک لایی قیچی میکنن میدوز اوتو میکنن کی لای لای که دست اوتو چسب میخوره به میچسبه و میتونن شما لای ارنو لای استفاده کنن کی لای هم کمک میکنه در قدم اول که خدای می دور کمرتان استوار میایه و همچنان باز هم از کلان شدن کمر یعنی جلوگیری میکنه خب اینا حالا اصطلاحات بعدی رو در جریان دخت باش آشنا میشین حالا میریم زنجیر اول میدوزیم و بعد از او لای کمره بر دختن زنجیر ما از های مخصوصش استفاده میکنیم که دو نوع دندانه رو که میبینین مخصوص دندانه زنجیر انویزیبل یا زنجیر مستور است که این حالا زنجیر به این شکل دندانه رو به این شکل جای به جای میکنیم اینه و شروع میکنیم به دوختن خب در قدم اول زنجیره یعنی روی راسته زنجیره با روی راسته پارچه یعنی به این شکل جای به جای میکنیم و سنجاق میزنیم سنجاق میزنیم تا وضع تا آخرین زنبه به از اول سنجاق میزنین باز شروع میکنیم به باز هم تکمیل بازگشت فراموشتان نشه اول از یک طرف شروع میکنین یک طرف زنجیره میدوزین خب یک طرف زنجیر ما دوخته شد حالا قسمت دو دیگه قسمت زنجیره پیش از یک قسمت دو دیگه زنجیره بدوزیم بسیار مهم است که سنجاق بگیرین و در قسمت آخر سنجاق به جای کنین که سنجاق کمک میشه که زنجیر خود به برابر این دو طرفش مساوی دوخته میشه برابر و از پاکنه شدن در قسمت آخرش این جلوگیری میشه حالا این طرف قسمت دوم زنجیره میدادیم دختن زنجیر یعنی وزبل یا مستور بسیار ساده است نسبت به زنجیره عادی فقط دو درز است دو درز است که فقط این دو درز که درست دخته شود. ببین حالا این زنجیره روی راسته میکنیم این زنجیره از به این شکل اوکی نشد این روی راستش میکنیم این زنجیر ما دوخته شد فقط با دو درس این یعنی زنجیر تمام شد و بعدا یک درز در روی زنجیر در قسمت پایانش و خاطر از اینکه زنجیر از مزایمت نگیره فقط یعنی قسمت آخرش یک درز بسیار عادی در بغل قسمت آخر زنجیر میداده خب باید دندانی خود تبدیل میکنیم پس دوباره دندانی دیره یادم میبرد جای به جای میکنیم و قسمت آخرش به این شکل هر دو طرف شد هر دو طرف خب ای بود زنجیر زنجیر دخته شد و حال شروع میکنیم سر سر لای کمر در قدم اول دو درز بغل لای ره که این لای پشت است و یام لای پیش رو این در قسمت درز بغل یه پیش رو پشت سر با هم میدازیم طرف یک یک سنجاق میزنه و دو طرفی دو درز بغل لایی را میدازیم و دامو اندازه نیمنچ چون درز مای ما را در و و در دامن همش نیم انچس به خاطر بله. خب لای امام آماده است این حالا قسمت پایانشه میریم سرچ میکنیم و اوتو میکنیم باز و پیش از که لایی باید کمر بدوزیم باید اندازه کنین که دور کمرتان به اندازه که تعیین شده یعنی برابر است یعنی اگر برابر بود باز اونو لیره می دوزیم در غیر از او باید ایار عیار بسازین به اندازه که تعیین شده خب حالا میره میره و میکنیم و اوتو خب لای کمر سرچ شد دو شد یعنی در شو شد و در دور کمر دوخته شد لای به شکل با یک درز راست و اینال یک درز زیر بخیک در روی لایی میدادن به نام اندرستی در روی لایی که اینی درز مایه هم همراه خود داشته باشه در یعنی درز مایه را همراه لایی یک جای به این شکل میدازیم نگفتن اما دوستان ما تار سیار استفاده کردیم بخاطر خاطر اینکه شما بهتر ببینین اگه تار هم رنگش استفاده میکردم مشکل بود که درست شما ببینین این درس که درس اندرسی که زیادتر در لای کمر در لای یخن و زیاد استفاده میشه که این یعنی درس کمک میکنه که خود لای داخل کمر داخل دامن درست و قرار بگیره یعنی که از برامدنش در روی دامن جلوگیری میشه خب دخته شد دیگه بعد از این یعنی خود لایی را امرای قسمت زنجير بأي شكل made of them خب لای کمر دوخته شده این از دو قسمتش و به خاطر از لای بالا در درزه بغل یک دو سه کوک زده میشه که ماکمش گرفته و همچنان در قسمت پیشرود لایر امرای 5 امرای 5 به این شکل در رویش به نام استیچن یاد میشه یا در کوکای عمیق فقط در فایفی دوخته میشه و ماکم شدن خب دوست عزیزی بود درس امروز ما تا درس بعدی خداحافظ شما